Vandaag wil ik het met jullie hebben over het woordje er. Er geeft nogal wat verwarring en is een lastig woordje in de Nederlandse taal. Wanneer gebruiken we nu het woordje er? Er verwijst vaak naar het woordje daar. Er was eens, daar was eens. Alleen er wijst niet echt heel specifiek op iets. Er is wat algemener. Er loopt een jongen. Dat is ergens. Daar loopt een jongen. Is meer erop gericht. Op een bepaald punt. Er kan ook voorkomen als het verwijst naar een telwoord. Bijvoorbeeld, ik heb vier zusjes. Ik heb er vier. Dan slaat het op het telwoord. Er kan ook gebruikt worden in combinatie met het voorzetsel. Bijvoorbeeld, het kind zet ik op de stoel. Ik zet het kind erop, dan slaat het dus op het woordje op. Er kan ook wijzen op een plaats. Als je bijvoorbeeld zegt, ik ben er, dan ben je op die plaats. Waar ben je? Nou, ik ben er op die plaats. Waar ben je? Nou, hier R slaat dan op hier. Ik ben R. Dan hebben we nog R in het sprookje. Er was eens. Nou, er slaat dan op een onbepaald onderwerp. Je weet niet waar het over gaat. Het is onbepaald. Bijvoorbeeld, er was eens, een heel lang geleden, een prinses. Waar? Nou, er, ergens. Ik hoop hiermee een klein beetje het woordje er uitgelegd te hebben. Het is een raar woord, wat we volgens mij alleen in het Nederlands kennen. Vind je mijn video's leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En als je dan belletje aanklikt, zal je geen enkel filmpje meer missen. Doei!